Rise up against war, rise up for solidarity. Hoch! Wir blockieren heute das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bei Fein eschborn bei Frankfurt am Main. Um unsere Ablehnung gegen Krieg und Rüstungsexporte deutlich zu machen. Alle Rüstungsexporte der Bundesregierung gehen über dieses Gebäude, werden hier genehmigt und es werden sehr viele genehmigt. Nur ein ganz, ganz geringer Bruchteil der Anträge auf Export werden überhaupt äh, abgelehnt von dieser Bundesbehörde äh, hier. So wurden alleine 2017 lediglich 90 von über 11.000 Anträgen auf die Ausfuhr von Rüstungsgütern abgelehnt. Das sind gerade mal 0,8 Prozent. Und darum ist es genau richtig, dass wir heute hier sind, hier ähm, demonstrieren gegen die Genehmigung von Exporten von Waffen, gegen die Produktion von Waffen. Auch ganz egal, wer sie herstellt, ob Rheinmetall, Heckler und Koch oder andere. Äh, das Geschäft mit dem Tod muss ein Ende finden. Äh, es gibt ja Umfragen, dass über 80 Prozent der Menschen hier in Deutschland gegen ähm, Waffenexport in Kriegsgebiete sind. Aber diese Zahl, diese große Zahl an Menschen hier in Deutschland wird überhaupt nicht sichtbar. müssen die Arbeit niederlegen, wenn sie äh, sehen, was sie, da, was sie da eigentlich tun. Und das ganze Ding müsste geschlossen werden. Ja. Also unser Ziel ist, dass es keine äh, Waffenexporte mehr gibt. Und das würde äh, enorm was bewirken bei den Kriegen auf der Welt, da was, dass da was reduziert wird. Ja. Die Zusage von dem Polizeileiter des Einsatzes. Hier